なるの今日は、うん、おこのカレーだねどこ行くの 届いてないよ変えたろかここかいどこかいここかいそうなここかいいなよしよしよしよしよしよしここやろここやろ一人よ <laughs> 届かへんな足短いしここかここ気持ちいいか そうかそうか全然届いてないよほんまにこの辺書いてる木でおんのうんこの辺も気持ちやろうあこっち開いてきた強いな <laughs> 全然足何それ